yeah bafethu lona usitshopo bafethu njengoba ngizoniyenzela ividiyo bafethu ngengoma yami bengicela ninilandele bafethu kule ngoma bafethu imnanzi imnanzi ikhuluma ngothando bafethu naye bafethu anizweni nizweleni nina ngempela bafethu izwani la baby, baby. tothokozisa umoya wami kuwewe tothokozisa inhliziyo yami thanda umuntu thanda umuntu kuwewe tothokozisa inhliziyo yami kuwewe tothokozisa umoya wami thanda umuntu thanda tozubo zisi n'ezi ọya uwewe tozubo zisi n'ọya wa kanu mutu kanu mutu ethangile tagithangile majuhambile eh maviyle Benim maviyle Yani maviyle Macu maviyle Ey maviyle Yeah. imagine living life without you, my life without you, my life without you. Okay, girl, I can't imagine living life without you. Yeah. yeah. Shop to go for session and a great hit. There before I took the shop to change. I couldn't even speak, it's like I'm not really made. Lady, so they had a boy loves candy. said first time now my shit love candy Never even noticed it, I was on a date She needed probably got a drink, any taste Check the time, second time, it's already late Down 25, Mela getting out with 8 Patron is the nice guy, I just ain't no time to waste Walking down, looking at the body from the waist ish. The time I got the thought of getting married I was 12 high, man, I couldn't even read But the long pillars turned into a short skate And you don't want a candy now, you just want nails Locked up uzohlala usengizwe nami uzohlala usengizwe nami ngithandile ngangithandile manje uhambile uhambile bengimbambile ngangibambile manje uhambile alhamdulillah Yeah.